yana bitta shaqoli bor ekan buyurtmachisi bor ekan u ham ushlanibdi yana bittasi yurgan ekan kimdir yana bitta shaqol sog'lom jamiyatda izg'ib yurgan ekan nima uchun bezovda bo'lyapman ikkinchi o'g'lim ham xuddi elbekjonday juda katta ko'rsatkichlarga ega bo'lgan musobaqalarga borib kelgan chet mamlakatni sportchi assalomu alaykum aziz yurtdoshlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon madiev va siz ayni onda Max kanalda siz Agar kanalga e'tibor bergan bo'lsangiz, 500 mingdan ziyod obunachiga ega bo'ldi. Agar siz obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hozirda o'zida safimizga qo'shilishingizga e, iltimos qilib qolaman, chunki bu kanal faqatgina sizlarga xizmat qiladi. Aziz yurtdoshlar, e'tibor bergan bo'lsangiz, e, Murodxon To'rayevni shogirdini otalari murojaat qilib chiqqan va o'zi o'sha otasini iltimosi bor bu videoni butun dunyo ko'rishligi uchun e, butun dunyo bilishligi uchun iltimos qildi bu videoni qo'ldan kelgancha tarqataylik aziz yurtdoshlar chunki ertaga sizni boshingizga kelishi mumkin bunday qayg'uli kun o'shaning uchun agar malol kelmasa bittadan chiroyli like bosib kommentariyga o'zingizni izohingizni maslahatingizni berib va albatta telegram e, yoki boshqa yana saytlarga bu videoni jo'natishingizni iltimos qilib qolamiz bu nafaqat meni aytganimdek Murodxon To'rayev shogirdini, oilasini iltimosi. Demak, aziz do'stlar, ko'p gapirmasdan sizlarga video taqdim etaman, o'zingiz ko'ring va albatta unutmang, fikr yozing, chunki sizlarning fikringlar juda ham muhim. Marhamat. Yana bitta shaqol bor ekan. Buyurtmachisi bor ekan, u ham ishlanibdi. Yana bittasi yurgan ekan kimdir. Yana bitta shaqol sog'lom jamiyatda izg'ib yurgan ekan. Nima uchun bezovda bo'lyapman? Ikkinchi o'g'limam xuddi Ilbigjonday juda katta ko'rsatkichlarga ega bo'lgan musobaqalarga borib kelgan chet mamlakatni sportchi endi bu o'g'limdan bezovda bo'lyapman nima uchun bezovda bo'lyapman chunki shaqallardan bir ikkitasi yana ko'chada yuribdi ochiqda yuribdi deb atayman odam deb atamayman mana shu yigitni otasi bo'lib kuyib gapiryapman kelayotgan yoshlar erta bir kun sportga kelishga qo'rqmasdan qadam bossin agar bu o'g'limni vahshiylarcha qilingan jinoyatini ko'rganlar bironta ota ona bolasini sport klublariga qo'ymaydi diqqat ushbu videoni tarqatishingizni so'raymiz qarshida vafot etgan sportchi elbek rahimovning otasi xalqqa qattiq murojaat bilan chiqdi u o'z murojaatida ushbu qotillikka davlat rahbari e'tiborini tortishni xohlayapti o'g'limni 7 ta shoqol o'ldirib ketdi bunaqada o'zbek sporti hech qachon rivojlanmaydi o'g'lim bir nechta turnir g'oliblari va musobaqa g'oliblari deydi elbek rahimovning otasi sportchining otasining qo'shimcha qilishicha jinoyatda ayblanganlarning haqiqiylari qochib yurgani ta'kidlanmoqda 7 kishi tomonidan o'ldirilgan sportchi Elbek Rahimovning janozasida 2000 ga yaqin odam qatnashgani aytilmoqda. Hamda ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning aytishiga ko'ra, voqea joyidan pnevmatik to'pponcha o'q topilgan. Gumonlanuvchilarning 2 nafari esa voyaga yetmagan shaxslar bo'lgan. Elbek Rahimovni kaltaklashgan joyidan pnevmatik to'pponcha o'qi topilgan. Bu haqda bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshev ham ma'lum qildi. Bobojonovning so'zlariga ko'ra, voqea joyidan topilgan to'pponcha marhumga tegishli bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, voqea joyidan topilgan qurol marhum elbek rahimovga tegishli bo'lgani aytilmoqda bu pnevmatik to'pponcha bo'lgan bunday qurollar ochiq sotiladi qarshida ham toshkentda ham bu qurol bilan jinoyat qilish holati ko'paymoqda ammo bu taqiqlangan qurol emas uning saqlanishi bo'yicha hisob yuritilmaydi pnevmatik qurollar nazorati bo'yicha ham ishlayapmiz uni 25 yoshdan kichiklarga ham berilmasligi kerak chunki ular qurolni ishlatish maqsadini bilmaydi vazirlar mahkamasiga pnevmatik qurolni ham ruxsatnoma bilan berish kerakligi haqida so'rov kiritganmiz deydi Pulat bobojonov men so'rab qolaman o'zbeklar qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham o'zbekiston prezidentimizga mana shu murojaatim yetib so'rab qolaman sizlardan gaplarim prezidentgacha yetib borishini iltimos qilib so'rayman sizlardan yana ham bir bor aytaman men farzand dog'ida kuygan otaman yana bitta shoqoli bor ekan buyurtmachisi bor ekan yana bittasi yurgan ekan kimdir yana bitta shoqol sog'lom jamiyatda izg'ib yurgan ekan erta bir kun mana shu shoqol ushlanmasdan turib qamalmasa keyingi sportchi shunday holatga tushmasligiga kim kafolat beradi assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar o'zbekistonlik yurtdoshlar va o'zbeklar va butun dunyo o'zbeklari men sizlarga farzand dog'ida qovurilib turgan yonib turgan bir ota sifatida murojaat qilmoqchiman hurmatli o'zbeklar biz o'zbekmiz musulmonmiz bizni yurtimizda o'zbekistonimizda juda mudhish qotillik bo'ldi men o'g'lim elbek rahimovni o'ldirib ketishdi yirtqichlarcha o'g'lim mard o'g'lan edi mardligicha qoldi yettita shaqol bilan olishdi yettinchi shaqol hammasini qo'lida qattiq qurollangan mard bo'lsang qurolsiz kelsang bo'lmaydimi mana shu holda yetti kishi yopishdi o'g'limga ana shu yetti kishini hukumatimiz ushlashibdi to'g'ri ichki xodimlarimiz ichki organ xodimlarimiz ishlashibdi huquqni muhofaza qiluvchi organlarimiz ushlashibdi lekin men bundan qoniqmayman hurmatli o'zbeklar yana bitta shaqoli bor ekan buyurtmachisi bor ekan u ham ushlanibdi yana bittasi yurgan ekan kimdir yana bitta shaqol sog'lom jamiyatda izg'ib yurgan ekan erta bir kun mana shoqol ushlanmasdan turib qamalmasa keyingi sportchi shunday holatga tushmasligiga kim kafolat beradi shuning uchun hurmatli o'zbeklar qayerda yashashdan qat'iy nazar mana shu meni gaplarim murojaat qilyapman gaplarim prezidentgacha yetib borishini iltimos qilib so'rayman sizlardan yana ham bir bor aytaman men farzand dog'ida kuygan otaman meni murojaatim mana shu barcha o'zbeklarga qayerda yashayotgan bo'lsa har xil davlatlarda yashayotgan o'zbeklarga murojaatim qaysi yo'llar bilan bo'lsa meni prezidentimizga prezidentimiz adolatni ko'proq talab qiladi ko'proq sportchilarni himoya qiladi biz televizorlardan ko'rib turibmiz biz mana shuni prezidentimizga murojaat qilamiz prezidentimiz mana shu o'zlari shu holatni ko'rib o'zlari baho berib o'zlari hukm chiqishlarini iltimos qilib so'rayman meni o'g'lim uylanmagan edi farzand ko'rmagan edi men niyora ko'rmadim o'g'lim farzandsiz o'tib ketdi yaqinda biz uni to'yini qilishimiz kerak edi to'yga aytilishi kerak edi keladigan odamlar hammasi azaga kelishdi mana shu holat meni judayam judayam yondiryapti kuydiryapti qovuryapti mana shu holatdan chiqolmayapman shuning uchun boshqa ota onalar shu holatga tushmasligi uchun hurmatli o'zbeklar qarangizlar biz musulmonmiz himoya qilingizlar farzandlaringizni har xil mana shunga o'xshagan bo'linib ketgan shaqollar gruppalar bor bizni hukumatimiz borku adolatni tiklaydigan davlatimiz borku hukm qiluvchi organlarimiz borku mana shular hamma choralarni ko'rib davlatimizdagi bo'ladigan mana shu kamchiliklarni tartibga solishni iltimos qilib so'rab qolaman yana shu narsani so'rab qolamanki meni o'g'lim nima uchun bezovda bo'lyapman ikkinchi o'g'lim ham xuddi ilbekjonday juda katta ko'rsatkichlarga ega bo'lgan musobaqalarga borib kelgan chet mamlakatdan sportchi endi bu o'g'limdan bezovda bo'lyapman nima uchun bezovda bo'lyapman chunki shaqallardan bir ikkitasi yana ko'chada yuribdi ochiqda yuribdi qidiruv e'lon qilgan bilan chaqiruv qilingan bilan qochib yuribdi qayerlardadir pisib yuribdi buni yana ham shu jinoyatni takrorlanmasligiga kim kafolat beradi men qattiq so'rayman ko'chada yurgan shaqqollarni hammasini hammasini jazo berishlaringizni qattiq yuqori darajadagi jazolarni berishlarini so'rab qolaman shundagina adolatli jamiyat qurgan bo'lamiz shundagina bir prezidentimizni talab qilayotgan ishlarni amalga oshirayotgan insonlar va o'zbeklar bo'lamiz iltimos sizlardan yana har qanaqa yordamlaringiz bo'lsa qanaqa yo'llaringiz bo'lsa yordam berishga harakat qilinglar hurmatli o'zbeklar hurmatli o'zbekistonlik o'zbeklar butun dunyo o'zbeklari men bekorga kuyib gapirayotganim yo'q yonib gapirayotganim yo'q chunki men u chempion edi o'zbekiston davlatimizga juda katta yutuqlar olib keladigan yigit edi kelajagi porloq yigit edi tasavvur qiling mana shunday yigitni ko'chada yurgan har xil shaqollar kelib turib ko'paylashib turib yakka yakka urushmasdan turib shaqollarcha shaqol deb ishlatishimga sabab shaqollar o'ljasiga o'nta o'n beshta yigirmata yopishadi qo'llariga har xil asboblar bilan yopishib o'g'limga yopishganligi uchun bularni men shaqol deb atayman odam deb atamayman mana shu yigitni otasi bo'lib kuyib gapiryapman erta mana sportimiz rivojlanishi uchun sportni bular mana bunga o'xshagan shaqollar sindirib tashlasa davlatni kelajagi siyosatini olib borishda yuqori yordam beruvchi siyosatga yordam beruvchi nima mana shu sportku sportimizni prezidentimiz juda qo'llab quvvatlayaptiku shuni iltimos qilib so'rayman mana to'g'ri haqiqatdan yettitasi ushlanibdi buyurtmachidan bittasi ushlanibdi yana ham bir ikkita buyurtmachilar sog'lom jamiyatda izg'ib yurganligini eshityapman shularni ham qaysi yo'l bilan bo'lsa har qanaqa kuchlarni ishlatib turib ushlab turib jamiyatimizni rivojlanish maqsadi bo'lsa agar ushlab turib jinoyat javobgarlikka qattiq jazolashlaringizni so'rayman o'zbekistonimizda qanaqa qattiq jazo yo'li bo'lsa shuni qo'llashlaringizni iltimos qilib so'rab qolaman chunki men bu o'g'limni mana bundaqa sportsmen o'g'limni vahshiylarcha o'lishini ko'rib men turolmayapman turolmayapman qanaqadir mana shu qotillarni jazosini olishni so'rab qolaman olgandan keyin ko'rsin hammasini ochiq sudda ko'rsatishsin sababi o'zbekistonda o'sib kelayotgan yoshlar erta bir kun sportga kelishga qo'rqmasdan qadam bossin agar bu o'g'limni vahshiylarcha qilingan jinoyatini ko'rganlar bironta ota ona bolasini sport klublariga qo'ymaydi bormaydi sportimiz rivojlanmaydi bugun qara bu sportchi o'ldirilgan bugun qara bu sportchi o'ldirilgan bu nima gap biz fuqarolik jamiyatda yashayapmizku adolat qani himoya qilinishimiz kerak prezidentimiz shuni talab qilyapti sportchilarga katta katta mukofotlar beryapti katta katta rag'batlantirishlar qilyapti men so'rab qolaman o'zbeklar qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham o'zbekiston prezidentimizga mana shu murojaatim yetib borishini so'rab qolaman sizlardan aziz yurtdoshlar video shu yergacha sizlar bilan men muhammad madih bo'ldi ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar